Saluton cara i e kai ascoltanto e kai a parte saluton alla sottenanto e Hodiau mi volas proponi al vi cun mediton sur kelka vortoi vorto i Zamenhof kiwi estis verkitai pensante pri ni posteuloi a parte Do, dum la quara congresso en 1909 estis la tradizia parolato de Zamenhof ne pardono 1909 ok en Dresden Dresdeno kai rande de la fino Zamenhof diras ion por ni mi legas el pagio 300 ok ok ni ciui estas representantoi de la ideo de la de lingvo internazia. Ni faru cun gi cio ni volas, sed ni agu honeste, ca ni memoru che pri niei e la estontezo se nin in iugios. Memoru che esperanto esas nenies propragio, che l'esperantisto e havas plena raiton fari cun ci cion cion ili volas, si li nur faros gin sin garde, loiale ca interconsente nur por gardi nian lingvon contro anarchio de la flanco de aparte personoi, nia lingvo havas sian plei sen partie lectitan cae la el plei competentei personoi consistantan cae consistontan lingvan comitatum, Ciu depende de neniu mastro, havas plenan raiton cae plenan povon esplori cae presenti alla sanctio de la esperantistaro, cion cion givolos. Do, Vidu, Zamenhof pensis pri la iugio de la estontai esperantistoi, do de ni. Kai estas interesse ci tiu duobla flanco, ciu ne? Ciar, esperanta estas nenies propragio, estas lingvos en mastroi, bone, sed ali case, ali flanque, pardonu al flanque. o dio la birdo de ses tre forte la esperantistoi i havas plena raito fari unci ci con cion ili volas se ili nur faros cin singar de loyale ka interconsente do comprenemble tio ne vere okazi ciu? do la lingvo estas unueca sed ki oni fanas per gi estas multa e aferoi multa in afero ni faras per gi mi esperas che vi au au audas sen problem kai zamenhof pripensis la severa newjon della istontezzo kai certe li estis successa en la facto che li formis parolantaron quiu fin fine ne disfaligis la lingua. Homoi qui volis reformi gin iris alla rivaloi de Esperanto cae fin fine la resulto estas misera. Nun tempe ne estas eh, rivaloi de Esperanto inter eh, la plan lingvoi. Ali flanke mi ne povas consenti con la facto che esperantistoi faras cion sin garde loiale ca interconsente. Cio, char, esperantisto esas homoi, ca do, effective, esas ium da anarchio, almeno idea. Do, lingve funccianta strategio estis tio de Zamenhof, sed idee, mi diru, ne vere. Sed, ciu ni severe priujas nian antauloi, nian antauloin, mi vere ne povas severe iugilin, mi pensas, ca mi volas inviti vin cun mediti pritio. Ciar, effective, rigardante per uh, non tempis mai lenzoi o vitroi on zamenhof cae la pioniroi successe faris estas extraordinar donne esas ne nivo alia lingvo plene vivanta chi venas el plano effettive to ni estu dankemai al ili, kai eble ni klopodu fari cion singarde, loiale ca interconsente, la weble compreneble. Bone, dankum pro via gis morgau, cae ciel ciem, antauen, sen fine.